sacrilegio! ¡Estoy indomable. ¡Ah! ¡Técnica ¡Descenso! ¡Descenso, ¡Ah! ¡Ocho palmas! ¡Voy ¡Ah! ¡Ah! ¿Eso es todo? Vida poco inteligente y hostil delante. Alfred, es hora de sacar estas porquerías de aquí. No dejaré que nadie se interponga en mi camino.